मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना उन्होंने घोषणा की कि छह महीने में मोदी को डंडे oh, no. मोदी को डंडे मारेंगे oh ये ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है तो तैयारी के लिए छह महीने तो लगते ही <laughs> तो छह महीने का समय तो अच्छा लेकिन मैं भी छह महीने में तय किया हूँ कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूँ चल चूट छह महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बढ़ा And only be go double G. Snoop Dogg.